I get him. I get him. күнү мен могул устараны жаңы эле алып келгем да. Өтпөй қалып тұр бул өтпөй қалып тұр. Эмне болду? Сен Не эмне болду? Эмне кылдың эле? Өтпөй тұр турбу. О, вообще мокоп қалып тұр. Э? Мен кече палас тазалап атканда жакшылап не эмне мокоп тұр ғой? Не? арда терезени ачып аба алмаштырып жатып аттыңыз э ооба сиз айткандай эле терезени жатарда эки саат э, ачып аба алмаштырып ошентип уктап аттым мен анан кандай ооруңуз астма ооруңуз жоголуп калдыбы <laughs> билесизби же оорумго көп жоголгон жок бирок э, үйдөн бир телевизор анан эки палас жоголду даже кандайсың азина қыласың ба не қылып ойнап атам. ақша беріп тұрмайсың ба нұрбек қойшы кеше күні әлі қалдық қой ооба қорап салбадың ба бардан жоқ қылып салдың кеше айлықтың барын қорап салдың ба ооба он мың сом барын ба ооба қанттеп қорап салдың бір күнде он мың сом ақша бар ма өзім бүгін үйретемін қантып жоқ қылғанды түгел баке жаңа өткендегі ақырқы жұмысыңыздан неге кетіп қалдыңыз шаршағандан ғой жұмыс оор болса керек та сіздерде оор деле эмес мен шаршаған жоқпын менден шаршашқан ғой көп түкүрө бербеңиз ага эмнеге суға ыргытканда перегардан балыктар келбей коет <laughs> сен үйдесің ба жұмысқа барған ба бардым барып келдім а жұмыстан келдің бе ой мен тиги базарға барып анан жолдан кетип атып сага тиги кетейин деп жолугайын деп жумушуңа баргам да жумушуңа барсам жок экенсиң анан кабинетиңе кіріп ақша зар болуп керек болуп калып анан карасам сейфиң ачык деп анан миң сом алгам ушуну сага айтып коеюн деп эле эй кайсы жумушума бардың ой жанагы сенин жумушуңчу жана төртүнчү этажда е мен ал жерде екі ай болды ғой істемей қалғаныма не толта толта маска жоқ маска жоқ та маска сатып алыш керек қазір вирус бүт жақта білесің бе <laughs> сіздерде бар ма бізде жоқ ана аптекадан сатып аласың перчатка да алып ал әлі үшін әлі маска тағын маска тағын дейді маска сатышмай өздері машканы жинап қойсын сатысын бес сонымен қызық әлі әттең маска маска киім маска жоқ па екен маскасыз кіргенге болбайды маскасы жоқ отырғанға болмайды вообще тағыр болмайды мен қаяқтан аламын ба екен маска аптекадан аламын болмаса мына бізде де бар біреу сіздерде сатасыздар он сомдан міне аптекада он бес сом бұяқта он сом жаңа маскалар рахмат байке кетеміз деген заман не деген заман енді ушу маршрутканың ішінде де маршрутка айдағандар маска сатып бизнес қылышады аптекадан алыш керек па Берчи мен бокс көріп алайын қандай Берчи? мен көрө атпаймынбы айгерим сен муну күнүнө эле көрөсүң го кое турчу мен мына бокс көрүп алайын мынакей ой сен деле күнүгө эле көрөсүң го токтоп тур мен бүтөйүн эми бул тамак жасаган көрсөтүүн күндө эле көрөсүң го берчи мен бокс көрүп алайын анан көрө бересиң ботон сен деле күнүгө эле көрүп атасың го токтоп тур мен бүтөйүн ушунча тамак жасаган көрсөтүү көрүп алып бир да жолу тамак жасаганды билбейсиң эй а өзүңчү кечке эле бокс көрөсүң же боксты ачканды билбей ар таяк таякчу эле басып жүрөсүң го кулбек мен мен тоого барам тоого барам эле дейсиң <laughs> тоодон алдыңан чоң аюу чыгып калса эмне кыласың а аюу чыгып калса анда ат таштайм мылтык менен атып салам мылтыгың да жок болсочу мылтыгым жок болсо анда бычак менен союп таштайм мычагың да жоқ болсочу бычагым жок болсобу анда даракка чыгып кетем тоодогу кайыкта дарак дарак да жок болсочу руслан байке сиз менин байкемсизби же жанагы аюунун байкесизби жанатан бери эле жарга такайсыз да мени салмас пычаңыз саламатшылық эме сизден бир нерсе сурайын дедим эле аха сураңыз аялымдын туулган күнү болот эле да анан қандай белек берсем болот ушу еш таппай атам да іздеп анан э, мисалы сіз менин аялым болсаңыз, э, менден эмне каалайт элеңиз мен сіздің аялыңыз болгондобу мен сіздің аялыңыз болгондо башка эле күйөөнү ассалаумағалейкум қошына уағалейкум ассалам қандай қошына жақсы жақсы қошына өзіңіз қандайсыз жақсы сон қошына эми жана балам экөөбүз баламдын сабагын жазып аттык эле анан сиздин балаңыз менен чогуу окуйт да ооба анан балаңыздын математикасын жаздыңыздарбы ооба жаңы эле чыгарып бериңиз жаңа жаңы эле жазып берип чыктым сырттан э берип турбайсызбы мен дагы көчүрүп алайын